Welcome. Welcome. писала перо Пьеса чем-то очень плохо И он обосрался Писал свои Застряется, снова наигрался Пришли теперь за ним 不我不热，我不玩了。 for you. off when you see Never stop off oh,

nation's dark body Don't come to go, I don't wanna die сидели на пати просто не было дома бати Мы бухали, пили пиво Унитаз играли некрасиво Ёршик компьютерный мэр унитаз Минус ёршик в один раз Дайте пиво, дайте пиво я обломился Отстегнул с водой смылся Что сказать мне родакам Какой ёкшик и мадам Thank you. Bagi penajam yang menjadi mai kalian Subscribe Toca-te, parou Когда находишься со мной Трудно быть не одному Нет, я жую траву И я не сплю Встречу нас жду И я не сплю Сравнение, будь со мной И страх твоя, я безумно станет свой

We're in Africa. We're in Africa. We're going Africa. We're going Africa. всем пофигу стало, все смотрят такое, то, ну, ну, обосрался. дело Страна начинали такое, что здесь не обошлось Мы стали свидетелями того, что все люди обосрались.